широкий, потому что ширина буквы больше, чем высота. Вот другое дело, да. Видите? Здесь они широкие. Куда мы не посмотрим, даже сплющенные какие-то, да? Вот вам для сравнения та же самая буква О. Посмотрите, как здесь она написана. Вот ширину и высоту посмотрите. Это буквы. Видно вам? И также остальные. Да, вот она буква Э, буква Е. Видите? Я вроде не тороплюсь, смотрю, и почерк начинает раскрываться в разных пазлах. Спасибо. Пожалуйста. Просто иногда подумать, вот с этой стороны подойти. Не, не каждому почерку бывает одинаковый подход. Кому-то нужно вот совсем с другой стороны подлезть, например. Так, что в итоге здесь с Юнгом, с этим почерком? Интровертный ну, этик. Этик какой? То, что он интровертный этик, мы в прошлый раз, да, установили умиляют меня эти крошечные фаллические элементы здесь. <laughs> Почему-то вызывают улыбку. Интуитивный. Почему? Есть легкость, нить прослеживается. Ну, наконец-то. Наконец-то. Ну, нажим здесь не слабый, действительно. Здесь есть еще и сенсорика, но она идет после интуиции. Все-таки интуитивное начало здесь вы больше. Больше таких ниточек, больше какой-то такой легкости, нет массивности. Полковник милиции, да. Тот самый полковник милиции. Чем бы ей вообще хорошо было бы, кстати, заниматься? Куда идем В каких областях она бы пригодилась? Помните, да, разбирали ее потенция. А, смотря какой, наверное. Так Педагогика разная. Она вот не будет так, как семерка, мустровать. С детьми. Может быть терпения не хватило бы. Театр, кстати, да. Как нарциссу, да? Как выражение вот для своего эго куда-то на публике. Так. Несмотря на свою такую интровертность, внимание это нужно. Она тоже очень интересно так на консультации. Я хочу выйти замуж, вот 20 лет или сколько она там, милиция, когда работала, я разочаровалась вообще во всех мужчинах, они все не такие, они все вот там какие-то, в общем, очень ужасные у меня получались. Потому что ее эго, потому что там что, если это органы, то вот у них есть приказ, они пошли выполнили. Да, и если ты женщина, там работаешь, то ты также должна соответствовать к ней как и относились к ее, не как голубой цветочек-то на руках, а как вот свой товарищ по цеху, там, да, тоже расследование, скандалы, интриги, расследования и так далее. Естественно, а ей это надо это внимание. Она прям вот, посмотрите на меня, похвалите меня. Эмоциональность какая здесь но очень поверхностная. Переключается быстро. Что еще про нее сказать можно? Угу. Легкая, общительная приятное даже, да? Нравится, нравится. М заботливая в каком смысле? Заботливость тоже разные бывает. как-то много на себя просто одеяло, несмотря на то, что расстояния вроде и не такие близкие, как-то она вот поверхностно так все. Вот ее эмоциональный мир как-то вот до другого не думаю. Может быть, э, внешне выслушать, надо же понравиться, да, как нарцисс себя любит. Да, внимательно слушающий, понимающий, головой А по факту это все, чтобы понравиться, как компенсация своего эго. Вообще интересное, да, неординарное. Вот касаемо организации, да, смотрите, как четверка располагает текст. Видите? Вспомните ту, которая с маской, отдельно почерк я присылала. Разница вот глубочайшая, продуктивная. Смотрите, структура какая. Несмотря на нарциссизм, такая организация на глобальном уровне, идет прям четко структурно, живет здесь и сейчас. Такой вот парадоксальный почерк, вот, мне он очень понравился именно вот этими, как, как бы, да, такие несостыковки, вроде бы, казалось бы, вот, то, что не свойственно. Но, тем не менее, здесь это все очень-очень так перекликается. И достаточно гармонично все взаимодействует. Военнослужащий, <laughs> да? Как она вообще туда попала, вот остается загадкой. Полковник в Я раньше считала, что свою работу люблю. Да, в чем-то пунктуально. В более глобальных вещах, да, организованность. А внутри чуть порядка не хватает. Вот националинки какие-то сбивают, да, эго, обидчивость, на критику она очень обидчива, прям больно ей. На микроуровне, да, видите, увеличиваешь. Ну, по крайней мере, восьмерки не нахваталось невротичными, невротичности, которая, конечно, жуткая, особенно к пенсионному возрасту многие тогда подходят, там, государство не то, то эти виноваты, там еще кто-то. Здесь не, не, видно, не видно восьмерка. Да, уже хорошо. А нет, нет, нет. Не угловатость, э, такой зубов таких прямо, нет движения, не вот это вот, да, нервозности прям очень. Ну, достаточно гладко, продуктивно строки размещает. Вообще такая интересно Не просто там какая-то вот семерка с чем-нибудь, да, а здесь намного больше. Так, есть ли какие-то по ней вопросы? Непонятно. Хорошо.